Sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. 3, 2, 1 Terima kasih telah subscribe channel ini dan semoga Anda sukses selalu, Latahzan. Carol mendapatkan pasangan yang salih, harapan dan impian setiap pemuda atau pemudi yang memasuki usia pernikahan adalah memperoleh suami salih atau istri salihah, Walaupun standar Salih mungkin berbeda antara satu orang dengan yang lain, menurut A mungkin si dia Salih, belum tentu menurut B demikian, akan tetapi bagaimanapun keduanya sepakat berharap mendapatkan yang salih dalam urusan pasangan hidup, perkara ini hampir tidak diperselisihkan oleh dua orang, karena ia termasuk perkara mendasar dalam bangunan dan tatanan rumah tangga yang akan diarungi oleh suami istri. Kesalihan suami istri adalah modal dasar yang tidak bisa ditawar dalam menciptakan rumah tangga, yang kata orang, sakinah, mawadah warahmah, ini tidak keliru sebab realita memang membuktikan demikian, sementara perkara-perkara selainnya hanya sebatas menunjang dan melengkapi yang tidak berarti tanpa adanya kesalihan. Apalah artinya ketampanan atau kecantikan tanpa kesalihan? Bisakah ia menjadikan rumah tangga tegak kokoh tampannya? Apalah artinya harta melimpah jika tidak dibarengi dengan kesalihan? bisa-bisa ia malah menjadi sebab petaka dan sengsara. Jabatan atau kedudukan, setali tiga uang, tidak berbeda. Menikah bukan untuk sesaat dua saat akan tetapi untuk masa Masya Allah, walaupun ada pintu keluar darinya dengan talak dan hulu, akan tetapi pintu ini bersifat darurat, tidak patut dibuka dalam kondisi lapang, dan dalam perjalanan pernikahan tidak jarang terjadi rintangan dan sandungan, naik turun, senang susah, sedih gembira, semuanya terjadi, hanya kesalihan yang bisa membimbing suami dan istri untuk menyikapi semua itu dengan bijak yang pada akhirnya membawa kepada kebaikan bagi mereka berdua. Dari sini maka Rasulullah mengajak kaum muslimin agar mengedepankan kesalihan dalam memilih suami atau istri, walaupun ada faktor-faktor lain yang tidak keliru jika diperhatikan, akan tetapi perkara yang satu ini adalah yang terdepan, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada siapapun yang berminat menikah, seorang wanita dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya dan agamanya, pilihlah pemilik agama niscaya kamu beruntung. Hadis Riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah Simak juga hadis berikut ini kepada para wali sebagai pemegang hak menikahkan. Rasulullah bersabda, jika orang yang kamu ridai agama dan akhlaknya melamar kepadamu maka nikahkanlah dia. Hadis Riwayat at Dengan sanad sahih. Setelah Anda sepakat mengedepankan kesalihan dalam perkara ini, maka pertanyaan yang mungkin terbersit adalah bagaimana mendapatkan suami atau istri yang demikian? Jawabannya mudah, hanya dengan sebuah langkah dasar yaitu jadikan diri Anda salih terlebih dulu, hanya ini yang Anda perlukan. Sesederhana inikah teorinya? Benar. Penjelasannya begini. Fakta umum yang berjalan dalam kehidupan ini adalah bahwa sesuatu cenderung kepada yang sepadan dan sesuai dengannya, begitu pula sebaliknya, sesuatu akan menghindar dari yang berbeda dengannya, semakin banyak dan besar titik-titik kesepadanan dan kesesuaian antara dua perkara atau antara dua orang, semakin dekat dan intens kecenderungan antara keduanya dan semakin besar perbedaan antara dua orang, semakin lebar jarak dan jurang di antara keduanya. Mudah saja Coba Anda melihat lembu, ia akan berkawan dan dekat kepada sesama lembu, karena titik kecocokan yang demikian besar di antara mereka, domba berkumpul dengan kawanannya dan begitu seterusnya. Anda melihat kerbau bergaul dengan ayam. Mengapa? Karena adanya titik perbedaan yang besar. Yang ingin penulis katakan bahwa kecenderungan dan kedekatan diawali dengan perasaan adanya kesamaan dan kesesuaian. Setelah itu tariklah kesimpulan ini ke dalam alam pergaulan manusia, Anda melihat bahwa ternyata manusia cenderung kepada manusia yang memiliki sisi-sisi kesamaan dengan dirinya dan menjauh dari manusia yang memiliki titik perbedaan dengan dirinya. Para penggemar sepak bola berkumpul dengan sesama penggemar sepak bola para penggemar hobi A berkumpul dengan sesamanya dan begitu seterusnya, sehingga terbentuk klub-klub, organisasi-organisasi, perkumpulan-perkumpulan, partai-partai atau apalah namanya, di mana titik kesamaanlah yang mendorong mereka ke sana. Lihatlah kepada diri Anda, dengan siapa Anda cenderung? Tidak kelirukan apa yang penulis katakan, jadi pada saat Anda menjadikan diri sebagai orang yang salih berarti secara otomatis Anda telah memiliki password untuk masuk ke dalam lingkaran orang-orang salih dan mempunyai titik kesamaan dengan mereka serta mempunyai peluang besar untuk menjadi bagian dari mereka dengan mendapatkan salah seorang dari mereka. Dan Anda perlu tahu bahwa dari semua perkara yang mengumpulkan dan menyatukan kawanan manusia dengan sesamanya, yang paling kuat adalah kebaikan atau kesalihan. Selainnya hanya bersifat temporal, orang-orang yang disatukan karena harta misalnya, akan bubar seiring dengan lenyapnya harta, orang-orang yang dikumpulkan karena kesenangan, akan buyar seiring dengan berubahnya kesenangan. Tetapi orang-orang yang diikat oleh kesalihan akan selalu terikat sekuat kesalihan itu sendiri. Kebaikan berjodoh dengan kebaikan, orang-orang yang baik berjodoh dengan orang-orang yang baik, keburukan berdampingan dengan keburukan, orang-orang yang buruk berkawan dengan orang-orang buruk, ini sudah menjadi sunatullah dalam kehidupan. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin, Isa Nur ketiga dan wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula, Ki Nur. 26 dalam sejarah pernikahan kita melihat orang yang paling salih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para pendampingnya adalah para wanita salihah, kita melihat putri-putri beliau yang salihah berjodoh dengan para suami yang salih pula, para sahabat-sahabat beliau yang salih beristri wanita-wanita yang sepadan dan selevel dengan mereka dan begitu seterusnya. Maka jika Anda berhasrat memperoleh pasangan yang salih, salihkan diri Anda agar hasrat Anda ini terwujud sehingga Anda tidak menggantang asap, layaknya bungkuk merindukan rembulan. Inilah keadilan dan kebijaksanaan, dua perkara yang sejenis tersatukan, dua hal yang sepadan terkumpul dan dua orang yang saling dipertemukan. Wallahu alam. Sekian terima kasih dan semoga bermanfaat.